La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. de la pitera con los plásticos de agencia Firmé la sentencia, tenemos full la cuenta Que no, deposítame eso en la otra cuenta y no hay que darte de Mane, que somos calle, calle, calle, calle, calle, calle, calle. Mane, que somos calle, calle, calle, calle, calle, calle, calle. Yo, la gente sabe que yo soy de la calle. Me busco el F tipo sin darte mucho detalle. Tú no sabes de todo es mejor que tú te calles. Nosotros somos la vuelta, nunca guay. Somos del quiero, pila de menor en aguacero. Si te cruzas, yo te exploto con los tigres más dinero. Mero, mero, facturando de enero a enero. La parada del 27 en un coro guachupitero. Somos la vaina, andamos de vitrina.